ahlan wa sahlan wa marhaban bikum la ci biir assemblée nationale gaña ngi koy lijeenti sud ko dina nañu yeewee ak wàllu jamono ji li ñu bëgg moo di teggi ku ci nekk ci ñoom groupe parlementaire goo xam ne moom nga nar doxalee quatorzième législature gi lu tax ñu bëgg ko def mu di ñaar si dinañu abdul may borom acte nee na minute yi la ñu bëgg mu bëri temps de parole yi ñu leen di jox ca biir assemblée nationale bu ñu fexee ba créé ñaari groupe parlementaire dana ko ëpp journal source anañu même yeewee askan bi moom li bëgg moo ñett groupe parlementaire goo xam benn bi passef mu koy bi parti ba ca sénégal liko waral nak journal su soo neñu mbaxos gi ci nek kuy jité groupe parlementaire di nga am xéewalu ñaari ndamar yo xam da nga koy dawal sa salaire dina ëpp ñaari yon salaire député simple ba nopi temps de parole ci la koy gëna a boucler mbirum assemblée nationale journal bés bi nañu ki di maître abdoulaye wade lamu jité te te ko ak ñom bu sañon lamine cham moy doon candidat mu wax la jo xam ne nako ba ñamu andal dëggal nañu ko mom secrétaire général bu parti démocratique sénégalais li mu gis moo di candidature bu gëna yey ci biir assemblée nationale gënul lamine cham te soit boobee mu def le di yene kay nañu même soit la ci Ousmane Sonko li bëgg moo di Lamine Thiam nekk président assemblée nationale wuuteeg lool li nga xam mom la Barthélemy Diaz bëgg momi mi bëgg dëggal boppam nek président assemblée nationale bu ñu waxee li ci biir assemblée nationale ba noppi tribune yene kay nañu nañu ko war leneen mu di Idrissa Seck mi njiitu mi bëgg def poste premier ministre ilimaanu jëwrin gi li ñuy ak di ko ruumanaat ndamal kajor gi lay doon su boobaa nag Ali Nguy Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo Antoine Félix Dione bu ñu dañuy forinew Aminata Touré ak Pape Diop ñoom ñaar kenn ci lañuy xelmet ñu doon président au conseil de collectivité territoriale Idrissa Seck ndamal Kadior fi mu joge fi mu dal niko l'info yene kay gisé modi ak lajj deug la gañi dañu ko neutraliser digënté Abdoulaye Wade ci atum 2017 ba mo sandé ko ci biir parti bi jaxase bopam perte lu bari l'info nañu defat nako ci 2019 gi fexé ba nango doon mburok sow ñu jaxase ko naan ko kenn séenatu ko li ñuy seen muy ñëw di diré ko budul élection présidentielle réew mi ko di né dana ma jaxal mu di li ñuy wajal di xëccok présidentielle gi atum 2024 gi mortel combat nara am réew mi ko dujee nañu digënté Karim Meïssa Wade lay doon ak Ousmane Sonko est ce sax bu ñu ci yeggee danañu ko doon lu jaral lijeenti la ndax bu dee di Ousmane Sonko goné Lat Diop bi ak Lat Diop ma leen diité nee nañu Vox Populi duñu ko may ben yoon muy bokku ci élection présidentielle na dem lijeenti ko yoon ba noppi bu ci naré bokk moom Ousmane Sonko li ñu di élection présidentielle du am ci diwaanu Guédiawaye ci ñu né warta bokku ndax yoon mayu ko mu am 3e mandat ci réew mi Mame Mbaye Niang na carrément totalement war na koy am xibaar bi mu ngi ci Vox Populi 3e mandat guñ ci Macky Sall nana constitution wu réew mi may na ko mu bokk ci te lolé dara du ko dindi politique gi mujjé tabbi ci loxoy gone yi di wéré journal xey di tuddu modi Ousmane Sonko Mali Gakou Aladji Bougane Gueye Barthélémy Diaz Alassane Sall ak benen Thiorna di Thiorna Boko ñom juroom ben ñi li wéré journal gis modi politique la gu mujjé tabbi ci loxoy gone yi muy xalé ba ci mag goor ba ci jigen ku nekk na yegg ne magalu Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gi mu yeglé won bu jotaté nañu ko ci le yalla sunu borom journal Vox suñu yexina fukki fan ak juroom ci wéru septembre lay doon mu di 18 safar 18 safar goge ak wéru september gi ñu nekk li ci programme ñeel mouride journal vox mu ngi koy bind di ñaari rakk yu ñuy defal cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ci saint louis di juróomi fan ci wéru september ñett guddi serigne touba yi ci dakaru ak julli gi mu julli woon ci geej gi ci ñaar fukki fan ak benn ci wéru gi lañu koy def def def lam deet mba ndogalu borom moo fa jaar journal la tribune yene kay nañu benn waay bu seeti woon xaritam maçon la mu dem xarit ba ko jox ko mandiri mu lekk ko ba noppi faatu ndax do ko ni mba mor naturel la jamono ji yoon ngi koy lijeenti waaja ko jox mandiri ba ñu nga ko wi journal libération nañu benen bir mu doy war gannaaw liberté 5 agresseur bañu fa dóora mu faatu Amna benen bu xewaat ci waqidan nimzat ben agresseur bu ñu fa door ba yoon te ko loxo mu jaare fa faatu ca jamono jojee libération moom itam benen xibaar bo xamne ne directeur général bu fera ak comptable ba fa liggéey ño doon joxantey li leen comptable bi daf ne directeur bi dafa bokku ci complot go xamne da doon détourner xaaliss ga nek ca barab diko yobbu fenen